Hoş geldiniz sevgili Monkitolarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. İspanyol bir arkadaşımın şirketi bugün bir etkinlik düzenlemiş. Daha sonrasında da bir şeyler içmeye geçmişler. Benimle de tanışmak istediler. O yüzden merkeze gidiyorum. Aslında metro evime yürüme mesafesinde ama sağanak yağdığı için otobüse binmeyi tercih ettim. Hemen evimin önünde otobüs durakları var. Sonrasında da metro ile devam ettim. Madrid'deki metro gerçekten çok güzel. İstediğiniz yere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ben bugün listeye gidiyorum. Yolculuğum bir 20 dakika kadar sürdü. arada metroya binmek, otobüse binmek, taksiye binmek koher ya da tomar eylemleriyle kullanılıyor. Almak manasına geliyor bunlar. Örneğin metroya bindim diyeceksek he cogido el metro diyoruz. Metroyu aldım şeklinde kullanılıyor yani. Koher eyleminin Arjantin'de biraz kötü bir manası var. Arjantinlilerle konuşuyorsanız tomar eylemini de tercih edebilirsiniz. Bu bar ilk geldiğimde aşırı derecede doluydu ve hepsi şirket çalışanlarıydı. Öğlen 12'den beri içiyordu herkes ama utandığım için kaydedememiştim. Şimdi çıkmak üzereyiz. Pek fazla insan kalmadı ama yine de size göstermek istedim. Te he grabado a ti también. Te he grabado a ti también. O sea, no seguro 100%, 11 gibi akşam yemeği yemeye geldik. Bir Meksika restoranı önerdiler. Restoranın dekorasyonu çok şıktı gerçekten. Böyle masaların hepsinde çizimler vardı. İşte duvarlarda tablolar vesaire. Ben çok beğendim. Bu restoran diğer restoranlara göre daha pahalı geldi bana ya da bir yıl içerisinde çok fazla fiyat değişmiş yani, yani çok emin değilim ama öğlen 1 ve 4.30 arasında gelirseniz günün menüsü şeklinde menüler var. Bu menü 13 euro. Bir başlangıç tabağı, ikinci bir tabak, işte içecek ve tatlı seçebiliyorsunuz ve tamamına totalde 13 euro ödüyorsunuz. Birçok restoranın böyle uygulamaları var ama işte öğlen saatlerinde gelmek lazım. Ben quesadillas ve fajitas sipariş ettim ama bana biraz fazla geldi. yan tarafımızda bir doğum günü yemeği vardı. Çok gürültü yaptıklarından rahat bir şekilde oturamadık. Erken kalkmak zorunda kaldık. Birazdan size sesli bir şekilde vereceğim videoyu. Sesi bir tık kısabilirsiniz belki. <laughs> ruido kelimesine denk geliyor. Çok gürültü yapıyorlardı derken de hacían mucho ruido. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Restoran Goya'daydı. Goya da çok güzel size göstermek isterdim ama yağmur yağıyordu. Başka sefer artık. Yo sigo cantando y sigo gozando. Instagram üzerinden Madrid'de yaşayanlarla bir buluşma ayarlamıştım. Bugün hem sohbet etmeye hem de kitaplarını bırakmaya gidiyorum. Folde indim. Çok büyük bir metro istasyonu burası. 1, 2 ve 3 numaralı metro hatları aynı zamanda Renfe adındaki tren de bu istasyondan, bu duraktan geçiyor. Aslında ben otobüs kullanmayı daha çok seviyorum çünkü dışarıyı da görebiliyorsunuz ama bugün acelem olduğu için ve otobüs 1 saat kadar geciktiği için metro ile gelmeyi tercih ettim. Otobüs 1 saatte geliyor yani otobüsün varması 1 saat sürüyor dediğimiz zaman tardar eylemini kullanıyorlar. Tardar gecikmek manasına geliyor aslında ama zaman almak olarak düşünebiliriz. Otobüs belirli bir otobüs olduğu için Elbus, Tarda, Una en yegar dedim. Yegar varmak demek. Tardar yapıyor değil mi? Gecikme yapıyor. Nerede bu gecikmeyi yapıyor? Varmakta gecikmeyi yapıyor. O yüzden en yegar dedik. Yani elbus tarda una hora en yegar. Bu heykeli daha önce hiç görmemiştim. Yeni koymuşlar büyük ihtimalle. Aynı zamanda bütün meydanda bir çalışma vardı. Böyle her tarafı mavi mavi çerçelemişler. Burayı böyle görmeyi hiç hayal etmiyordum. Bir tık hayal kırıklığı oldu. Çok tatlış bir toplantı oldu benim için. Hepinizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Geldiğimde de dönerken de bu pastanenin önünde çok fazla sıra vardı. Burası 1894 yılında kurulmuş. Napolitan adında bir tatlı satıyorlar. Büyük ihtimalle onu almak için bekliyor insanlar. Bu krema ya da çikolatayla doldurulmuş milföy hamurundan yapılan bir tatlı. Dönerken de biraz annemle konuştum. Daha sonra sipariş verdiğim saksılar gelmişler ama evde olmadığım için apartman görevlisine teslim edilmişler. Onları almaya gittim. Llegado algún paquete para Sí. Gracias. Birazdan akşam yemeği için bir şeyler hazırlayacağım ama önce makyajımı temizlemek istedim. Macit'e gelmeden önce bu organik pamuklardan almıştım. Bambu pamuklardan. Bunları kullanıyorum çünkü hem pamuk olmaları güzel hem de sürekli pamuk alma ihtiyacımı gidermiş oldular. Çamaşır makinesine çok rahat bir şekilde yıkanabiliyorlar. Aynı zamanda böyle minik pamuk mendillerden aldım. Havlu yerine de bunları kullanıyorum. Çok daha hijyenik oluyorlar bence. İki ürünün linkini de aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. geçenlerde bu patatesler için bir brabas sosu hazırlamıştım. Buradaki barlarda falan çok meşhur. Hazırlanışı da çok basit. Başka bir videoda da onu gösteririm. A ver, ponlo allí otra vez. Dame, dame esto. Esto, ya está. Ah, eh, las, fichas ahí. Yo esta. Pones así para verlas. Pero cada una vamos a tener cuatro. No, vamos a tener más. Lo que pasa es como no he podido contar, no tengo idea cuáles son las. ¿Y cómo se juega? Ahora, ahora voy. 2 o 4. Con cuatro. Nadie me puede ver. Eso, nadie puede ver. Entonces, coger una más, otra para Martina, otra para Alejandro, otra para Hugo, otra para la abuela y estas dos para robar. Vale, y una para mí, ¿no? ¿A cuántas te faltan? Entonces tiene que faltar fichas, ¿no? Ya tengo cinco. Y yo. Y yo también. Y yo también. Bueno, pues eso la tiene que robar <laughs> Bueno, vamos a ver. Se pueden ver, pero no hay que mirar, ¿vale? No, mejor. <laughs> Cuantas más fichas tengas, es peor para ti. Deja esta, ¿sabes lo que te digo? El que antes se quede sin fichas se el que no te pongas tantas, póntelas así. Dos, tres. ¿Y ahora? No te las vean. Entonces, suele salir el que tenga el 6 doble. El 6 doble. Dos seises. Salgo yo. Vale. Entonces ahora empieza Martina. Tú tienes que poner un 6 a donde quieras. ¡Un seis! Parece que no tiene un 6. Pobrecita, pues se tendrá que robar. ¿Y si no toca el 6? ¿Tiene seis? No tiene seis? No tiene seis. Pues Muy bien. La pones así. A eso es. Ahora el tío Alejandro, o un 6 o un 3. Y lo puedo ir dando la vuelta, ¿no? Como... Sí, puedes ir dibujando. Hugo, ¿un 5 o un 6? Eh, eh, eh, ¿Un 4 o un 5? Mm, ¡Doblo! Dos cuatros. Ah. A ver, tenemos un 4. Pues la Martina. Sí. Martina, un 5. Pero Dylan, tú ayúdame. Vale. No, está muy bien, ¿eh? Ahorita no pasa nada. A ver cómo está la toalla. Mejor, en la parte Mira. de abajo. Sí. ¿Tienes un palillo, creo? A ver, un segundito. 42, ¿no? Eso, ahí. Espera, espera. Un segundito, que te vamos. Balkon bahçeciliği için ihtiyacım olabilecek her şeyi almıştım. Sadece karışımı ekleyeceğim toprak kalmıştı. Onu da internetten söylemek yerine o geçenlerde gösterdiğim büyük Çin pazarına gelmeyi tercih ettim. Çünkü hem daha uygundu fiyatları hem de daha hızlı bir şekilde elde etmiş oldum. Ben iki tane 20 litrelikten aldım. Tanesi 1.80 euroydu. Akşamı da biraz milföy hazırlayarak bitirdim ve bir videonun daha sonuna gelmiş olduk sevgili monkitolarım. Umarım keyif verici bir video olmuştur. Bu seride görmek istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hepinizi okuyorum. Aynı zamanda kanala destek olmak için de yorum bırakabilirsiniz. Henüz abone değilseniz de videonun sonunda çıkacak olan ekrandan maymun logosuna basarsanız eğer kanalımızın bir üyesi haline gelmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.